Y bueno, mis amigos, hoy me encuentro en Expo Especiales, en Corferias, Bogotá, Colombia. Esto es un eh, evento donde se reúnen cafeteros, caficultores, productores de diferentes zonas del país. Eh, la idea siendo promocionarlo no solamente dentro del mercado nacional, sino también del mercado internacional. Se van a hacer subastas, se van a hacer cosas interesantes para que el mundo sepa la razón por la cual el café colombiano es uno de los mejores cafés del mundo. Seguimos informando para ustedes. Seguimos adelante. Gracias. my friends. Today I'm participating of Expo Especiales, Special Expo. This is where we're gonna find coffees from different regions of Colombia, uh, specialty coffee, uh, people that are coming from all, all the country to be able to sell, be able to expose the coffee that they have. Uh, I'm very happy that I'm meeting old friends. I'm making new friends. Cofea TV, keep up with us. Over What do? Ok, será, ¿nos pueden presentar y hablarnos un poquito acerca de cuál es el café que ustedes tienen? ¿De qué parte de Colombia? Bueno, eh, el café es del, nosotros venimos del, departamento de Cesar, municipio de Puerto Bello, el un corregimiento que se llama La Ucima, que es Sierra Nevada de Santa Marta, somos de Majahuaco. y nuestro café se llama Café Orgánico Seneca. Y que Senecan significa que viene desde la madre. La palabra Seneca es mujer. Y entre nosotros eh, eh, está representado que la tierra es una mujer, que es la única que tiene esa fuerza de procrear, de crecer hacer que haya generación, es que la madre tierra. Nosotros también somos madres porque somos las únicas que tenemos esa fuerza para hacer germinar las semillas. Perfecto. a las cuales he decidido utilizar una leche entera, buscando realzar las propiedades dulces de café, que todo este proceso de seguido se vea reflejado en la taza. En su taza van a poder encontrar una textura cremosa, no, es que por ahí, <laughs> una vez, bueno, Sandrita, venga pues, ¿en quién quiere ser millonario? ¿Sobre qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar sobre variedades de café. Queremos que ustedes se reten second day of the uh, Expo Especiales Coffee Fair in Bogota, Colombia. Uh, we're starting off with the right foot. I just got interviewed. People want to find out about the concept that we're creating, trying to bring tourism from different parts of the world so that people can understand all that work that entails to get a very good cup of coffee. Um, we got interviewed for the uh, coffee fair population which were interested in what we have to offer. It is fantastic that every year more people come over here to learn more about the coffee, to purchase the coffee, to even um, try to learn a little bit more about what the coffee growers do and why Colombian coffee is so good and it's the third producer in the world. Keep up with us. Very exciting things are happening for us. This is Mariki for Café TV. segundo día de la feria Expo Especiales en Corferia, Bogotá, Colombia. Estamos comenzando con el pie derecho. Ah, acaban de entrevistarme porque querían saber eh, el concepto y el por qué he venido hasta aquí representando a The Cofea Bean Experience. Eh, se está hablando que mucha gente está llegando a estas latitudes, no solamente de Norteamérica, de Europa, de Asia. La intención siendo poder hacer que la gente entienda por qué qué el café colombiano es tan bueno, por qué sacar adelante todas estas opciones, que los campesinos se sientan orgullosos de la labor que están realizando. La Federación de Cafeteros también se interesó en preguntarme cuál era mi opinión o la opinión de COFEA TV al respecto. Esto va interesante, seguimos adelante, continúen con nosotros. Mariquí para COFEA. Yo escuché hablar de él. Yo trabajaba con jóvenes campesinos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mucho gusto, me le va? Encantada, mi nombre es Mari Y una de las cosas que a mí me parece importante de la labor de Mateo es que los jóvenes se nos están yendo a la ciudad. Y él para, ah, para mí él es un ejemplo a seguir. Y bonito hacerle una nota. Eh, yo estoy trabajando en lo que es la parte de desarrollo de turismo sostenible rural para café especial. Ah, y tengo una empresa en la Florida, Estados Unidos. Entonces me parece importante que estamos haciendo un pequeño canal de televisión y traer gente que él pudiera hablarnos algo de repente para motivar a otros jóvenes, para que sepan exactamente que no hay necesidad de irse a la ciudad, que la, valía de ellos es En el campo. ¿Y qué haces? Cuéntame, ¿cuándo comenzaste? ¿A qué edad comenzaste? Eh, comencé la natación hace tres años, eh, el logaritmo se hace dos años. entonces me falta aprender bastante logaritmo y pues, la de ya lo, eh, ya sé me bien, bien. Y desde que estás en este mundo del café, ¿qué, qué te sientes? ¿Cómo, qué, qué, has aprendido? ¿Qué sientes que es importante de toda esta labor? Pues la verdad me siento muy bien. Lo... ¿Qué variedades de café tienes y por qué las escogiste? la variedad que tengo en mi lote es Castillo Tambo. Es una variedad que pues mi papá y mi mamá me escogieron para mi lote por lo que es muy resistente a la roya y a la boca además de eso posee unas características sensoriales muy buenas, eh, achocolatadas, es una si es bastante alta y es muy resistente a, muchas temperaturas, como frío tanto el calor. Muy bien. Si tú hablaras con otros jóvenes que también como tú son campesinos, ¿qué les dirían? Pues les diría que pues eh, el café es muy bonito y pues a esos jóvenes que están para las ciudades, que van el campo, pues decirles que pues eso no, en mi respeto no sería muy bueno, pues por lo que el campo tiene muchas ventajas ya que más adelante pues el campo sería bueno, nosotros, por lo que pues el café, los demás frutas, ganaderos, etcétera, ella es muy comercial y transportarlos a es, es algo muy bonito trabajar en una finca trabajar en una, en una hacienda, conocer de lo que nosotros cultivamos, especializarnos en, lo que nosotros hacemos. Eh, si tenemos un cultivo, saberlo exportar, que la exportación es muy buena, por lo que pues eh, a simple vista una libra de, de, naranja vale mil, dos mil pesos, pero al exterior es costosa, lo que pasa con el café. El café acá vale 5 mil, 8 eh, mil, la media, la libra 15 mil pero exportar a otros países es bastante costosa, nomás una taza de capuchino ya vale lo que vale una libra y pues decirles que, que, sí, que estoy en el campo, que el campo es muy bueno y pues eh, sabiéndolo trabajar es bastante bueno y pues es un tipo que uno tiene toda la vida y y pues esa, la profesión hay que especialización en lo que nosotros queramos y, y pues, no dejar el campo ni, la tierra ni la vida. Te agradezco mucho ¿ah? y te felicito por tu labor y el año próximo quiero verte en la competencia de catación. ¿Eso te emociona? Ser el catador más joven en competencia de Colombia tiene que ser todo un honor, ¿no? Sí, señora, bastante. Muy bien, te deseo mucho éxito y te agradezco tu tiempo y tus palabras. la biodiversidad. Conozca nuestro turismo, tómese un café en su viaje. montese en un chilpao y disfrute del paisaje. Señores, y señores, con ustedes, Quilpío. ¿Cuál es el proceso de equidad de género? Este es un programa que tiene la Federación Nacional de Cafeteros que busca precisamente visibilizar el papel de la mujer dentro de la caficultura porque el 30% de los caficultores en Colombia son mujeres, pues los que tienen la cafetera porque no están cedulados, es que son los órganos de decisión de, la federación. Entonces la idea es que ellas se fortalezcan como líderes y, participen y sean elegidas. Ese es el propósito de este ¿Cuánto tiempo lleva conformado el programa? Eso ya más de 10 años. Antes se llamaba programa de mujeres cafeteras y ahora se llama programa de equidad de género, pues, porque lo que queremos es, digamos que la balanza se incline de manera que todos, hombres y mujeres, o sea, toda la familia tenga las mismas oportunidades, que mejore sus <laughs> Y puedo preguntarle a ustedes, señoras que son caficultoras, ¿qué beneficios están viendo ustedes al participar en un programa como este? Si alguna quisiera decir algo, ¿cómo lo ve usted? Pero ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Teresa Silva, vengo de Boyacá, de un municipio que se llama Moniquirá. La verdad me sentí muy complacida y muy afortunada de que me hubieran invitado a esta esta feria porque realmente conocí muchas cosas, eh, era ignorante de muchas cosas y entonces ahora me siento fortalecida y me siento con ganas de, de seguir aprendiendo y poder duplicar toda esta información a otras mujeres que realmente sé que lo necesitan y que en la población donde estamos Moniquirá la predominancia son los hombres entonces como que las mujeres como que no ejercemos ese liderazgo que tenemos que ejercer y pienso que es el momento ya de decir, bueno, aquí también estamos nosotras presentes. Entonces, em, también en el turismo rural, también estamos haciendo un trabajo de mujeres, todas mujeres, ya tenemos cuatro posadas rurales y entonces ese también es un tema que también es interesante y va de la mano con el café. Muy bien, muchas gracias. Taza número 4, taza número 2. Sí. Muy bien. Vamos iguales. as copper amarista in Colombia with only 13 years of age. It is amazing what they've been doing. Yesterday, uh, the pound of coffee from Tolima went to the price of $50.50. Uh, a pound. So anyways, it is great to come to these places. Uh, whenever you have the chance, please do so and come. You will find many, many fantastic things here. Keep up with us. Bueno amigos, este es el cuarto y final día de Expo Especiales en Bogotá, Colombia. a las mujeres caficultoras para que puedan tener un reconocimiento a la labor tan importante que ellas realizan y que también esto sea remunerado. Eh, he visto gente de diferentes latitudes, me alegra saber que estos viajes que se han ido haciendo eh, nos están acercando más a caficultores de diferentes zonas de Colombia. Seguimos informando, seguimos caminando por Colombia conociendo capitales, conociendo buena biodiversidad, haciendo lo que se pueda por, ayer, por ayudar a generar sostenibilidad. Continúen adelante con nosotros. Gracias.